Prevere Miguel Pérez 21 primer. Jo nasc en la plaça Major. Jo combregui en la plaça Major i la meva germana combregà ja sí en, en Miguel Pérez. Uh -huh. Perquè mon pare vingué a veure la casa esta que jo visc ara, que és cova, pa un home del Cubles, pel tio Isidro, i pa que els fills se n'abaixaren. Però, diu mon pare, si el tio Isidro no fa fira, venemos a la caseta de la plaça Major i se n'anem ahir. I és quan t'apujarem a viure així. La meva germana i jo dormíem en el mateix llit i mon pare i ma mare havia una porteta i estaven al costat i després estava el quarto xaperut que diem que estava així molt de, de mal traçat, traves i n'hi havia un tabic i estaven les dues mecedores. Uh mhm. -huh. Després a l'esquerra estaven els quartos que te dic jo que dormien la meva germana i jo, i una porta que el quarto que seguia, que també tenia una altra porta, era el quarto de meu pare i ma mare. I després, més avant, també a l'esquerra, el quarto xaperut, que li, que li diem. I, I a la dreta el comedor, que ahí i ja feren la cuina, perquè primer quan mon pare comprà la cova, la cuina estava en el corral. Ja mon pare després, poquet a poquet, anàvem fent mon pare l'arreglar. Després higies al corral i ma casa se junta tocant quasi per, ba, per, ba, en, per baix per Miguel Pérez en tres, per el Prevere, però després les finestres de la banda de dalt cauen al peu de la torre. El meu home sempre diu que és la, més casa, la, la casa més gran de Paterna. Així naixeren el meu Elies i, i la meva Maria Àngeles. El cumpleaños de la meva xiqueta, que el fèrem, que tinc retratos, que és molt xicotigua, que ara ja no, ni, ni han canviat ni quasi se conegam. Jo en les coves he viscut molt bé. En la cova ni notes l'hivern ni notes l'estiu. Fresquet en l'estiu i calentet en l'hivern. En la cova se viu millor.